शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न पैपञ्च वायु न वा न वा पञ्चकोष न वा पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवो चिदानन्दरूपा शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहम् शिवोऽहम् न न न न चिदानन्दरूप शिभोहं शिवोऽहम् चिदा Tava शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन् शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवो